בכביש החוף מדברים בלי סוף, בכביש הערבה עשינו אהבה, בכביש הסרגל אני מתבלבל. סטטיק. מה, בן אל? אתה לא רואה שאני חורז כבישים? אבל סטטיק, אני עצוב. למה? מה קרה, בן אל טבוריניו? ג'ייזי בגד בביונסי. זה מה שמעציב אותך, בן אל טבוריקיס? כן, הם היו ממש מאוהבים וכמעט נפרדו בגלל זה. אז מה בן אל טבור, סנסון? אם ג'ייזי וביונסי יכולים להיפרד, זו אומר שגם אנחנו יכולים. מה זה יכולים? זה בחוזה שלי. אה. בכביש איילון ניפחתי בלון, בכביש שש אני מתרגש, בכביש ארבע חלמתי על דרוגבה. מה, בכביש... סטטריק? אתה לא אוהב אותי. בטח שכן, אבל זה לא אומר שתמיד נעבוד ביחד. ברור שלא. יום אחד נצא ביחד בפנסיה ונשחק טודו ברידג'. ונל, אני אוהב אותך, אבל לפעמים לאהוב מישהו זה לתת לו ללכת. לא הבנתי, אהבה זה לרצות להיות עם מישהו, אבל לתת לו לא להיות איתך? אה... כן, בערך. בכביש בגן ירושלים זרקתי ארדליים, בדרך נוף כרמלה אני תמיד משתעל, ב-431 מרגיש מיוחד. אבל ב... סטטיק, אני לא רוצה שניפרד, זה עצוב לי. אל תדאג, אתה תלמד לשחרר. אני כבר יודע להפליץ, אבל זה יהיה פחות כיף בלעדיך. לשחרר אותי, בנאל. אה, נכון, נכון. אם אני אוהב אותך, אני צריך לתת לך ללחי. בדיוק. אהבה זה מסובך. בכביש גאה פוצצתי שחלה, במחלף אין תות כתבתי איזה שטות. וסטטוי? וסטטוס. אני בחיים לא אסיים לכתוב את הקמפיין הזה למשרד התחבורה ככה! אבל יש לי עוד שאלה על העבר. אתה יודע מה אני אוהב, בן אל? שקט. אני אוהב שקט. אבל אז אתה הגעת, וזהו! הלך השקט. אם אתה באמת אוהב אותו, אתה תיתן לו ללכת.